नमस्कार दोस्तों पीपुल्स मिस्टीरियस वर्ल्ड में आपका स्वागत है मैं आपको इस चैनल में कुछ रहस्यमय चीज़ों के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो काफ़ी खतरनाक होती है जो कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड होती है मैं हूँ विपुल पवार और आज मैं आपको एलियंस के बारे में बताने वाला हूँ क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम जैसे लोग पृथ्वी पर है तो क्यों ना बाकी ग्रहों पर भी हमारे जैसे कोई दूसरे लोग हो सकते हैं ये सवाल जितना फनी है उतना ही रहस्यमय है और उसका जवाब है हाँ दूसरे ग्रहों पर भी हमारे जैसे जीव होते हैं अपोलो मिशन 60 के दशक में चांद पर एंट्री करने वाले नासा ने दूसरी बार कोशिश क्यों नहीं की और क्यों नासा आज तक हमसे ये बात छुपा रहा है लेकिन नासा के ही किसी पुराने साइंटिस्ट के द्वारा ये भी पता चला है कि चांद पर कुछ लोग हैं जो हमसे बहुत अलग है और वो वही लोग हैं जिसे हम एलियंस कहते हैं और चांद पर कुछ ऐसी चीजें पाई गई है जो किसी इंसान की शक्ल से मिलती जुलती है माना जाता है कि इसे एलियंस के द्वारा बनाया गया है किसी गूगल यूजर ने कुछ ऐसी तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड की है जो आपको चौंका देगी तो देखिए चांद पर ली गई कुछ तस्वीरें माना जाता है कि ये तस्वीरें नासा से एक्सीडेंटली लीक हुई है जो कि नासा उसे सीक्रेट रखना चाहता था उसके बाद कई साइंटिस्ट ने यह भी कहा है कि एलियंस पहले पृथ्वी पर आया करते थे और उसका सबूत वो पृथ्वी पर छोड़ कर गए हैं और वो सबूत है पिरामिड्स ये रहस्य चार हजार साल पुराना है जिसकी खोज आज भी साइंटिस्ट कर रहे हैं पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लोगों को चौंका देने वाली चीजों में से एक पिरामिड भी तो है और इसके बारे में मैं कुछ आपको सवाल बताता हूँ जिससे आप बहुत हैरान होंगे नंबर एक पिरामिड की दीवारों को एक एक ईट से एक लाइन में कैसे मैनेज किया नंबर दो उन्होंने इतनी भारी किलो की ईट को उठाने में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की नंबर तीन उस समय उन्होंने कौन से प्रकार का कंक्रीट यूज किया जिस वजह से ये बहुत भक्कम है नंबर चार चार हजार साल पहले ऐसे कौन से इंजीनियर्स थे जो कि पिरामिड्स के अंदर इस प्रकार की डिजाइन बना पाए नंबर पांच क्या इसे सही में इंसान ने बनाया है या किसी दूसरे जीव ने दोस्तों पिरामिड्स के ऊपर बहुत सालों से साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं लेकिन वो आज तक इसका जवाब ढूंढ नहीं पाए वो बस यही कहते हैं कि ये किसी इंसान ने बनाई हुई चीज़ नहीं है इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसे किसने बनाया है इसके अलावा पृथ्वी पर और भी कई ऐसी जगह है जहाँ एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उन्हीं जगह में से एक जगह का नाम है एरिया 51। अगर आप एरिया 51 के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय